portefeuille n'existe pas à cause des escroqueries qu'il rencontre sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a encore un certain au Burkina qui se prédit Baba bah, mes collègues, et volent mes photos et mes vidéos et travaille avec. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous dire que je vais mettre fin à cela. Je suis le seul au Bénin. Baba Bamikol est le seul au Bénin. Il n'y a pas de Collé au Burkina Faso. Voilà, donc vous allez voir devant vous aujourd'hui comment le portefeuille se produit. Voilà. C'est devant vous que tout va se passer vous allez voir de vos propres yeux. Voilà. Donc, vous allez bien regarder dedans. D'abord, vous avez vu, voilà. Vous avez vu, voilà. Maintenant, je vais mettre le billet de 10 000 francs dedans. Voilà. Et après fermer et appeler. Ensuite, la reine mère pour qu'elle puisse venir nous remplir ce porte-monnaie de la somme que je lui ai déjà dit voilà, vous voyez. Voilà. Il y a d'autres qui ont déjà commandé. C'est ici. Je termine tout. Je vérifie d'abord avant de les envoyer. Voilà, vous voyez. Voilà, donc il n'y a rien de cachette Tout va se passer devant vous. Voilà. Maintenant, on va attendre un peu, voir les génies sont déjà là. S'ils sont là, ils vont me donner l'ordre et je vais ouvrir. Voilà. J'appelle le nom de la banque que je veux, c'est BCAO. J'appelle BCAO. Ensuite, c'est bon. Là, je peux ouvrir. Voilà. Vous avez vu quoi dedans Voilà. Donc, euh, c'est comme ça. Ça se passe. Cette vidéo, je suis en train de faire aujourd'hui, le 6 février 2020. en dollars, en francs CFA, en CD, dinar, dans toutes les monnaies. Voilà. Vous voyez, voilà. Mon numéro, mon seul et unique contact, c'est le plus 229 69 29 59 89 voilà c'est possible de venir au Bénin pour faire, tout comme si vous pouvez rester là-bas et commander et je vais vous faire. Faites beaucoup attention aux escrocs sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça, ça se passe. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand vous commandez Et je fais, je vous envoie à chaque fois quand ça produit, vous laissez un billet de 10 000 francs dedans à chaque fois pour que le lendemain ça produise encore. Voilà, vous l'avez vu, voilà. Donc vous laissez un billet dedans et vous fermez. Ensuite vous fermez et vous irez déposer là où vous allez cacher ça. Et le lendemain, ça va commencer par produire encore. Voilà comment ça se passe. C'est le maître Bababa Mikole du Bénin, l'unique au Bénin. Voilà.